检查好吧，呃，那当然可以了，外边外外边，哎走呀，走呀，走。三千块钱，哎走。外边外边外边。那你碰怎么碰呢？我要是不走，哎哎，请你，哎，当然可以了，哎，当然可以了，哎，当然。我警告你一次。啊。我警告你一次。啊。哎，怎么了呢？再警告你。我警告你一次，怎么了呢？啊。哎，我怎么了呢？不要妨碍公务。你不要妨碍公务，知道吧？不要妨碍公务。哎，请你配合检查。哎，我跟你见面说过。啊。哎，外边请。我。哎，怎么了？哎，你拉我干什么？ 哎，怎么了？我在警方里只现在配合警察，配合警察可以警察啊！哎，怎么了呢？请你配合警察，当然可以，请你不要动手，当然，请你不要动手啊，请你不要动手，你先动的手，啊，知道吗？请你配合警察啊，你先动的手，请你配合，录好了吗？来，你先录的动的手，知道了吗？来，你身份证报给我，我身份证报给你，可以吧？公安机关在啊，行了吧？公安机关执法，好吧？啊啊，我跟你级别谁高啊？哎，可以调查一下啊，无所谓的好吧？嗯。 啊！你不报给我，我也不会报给你。警察，你为什么不走呢？来，我请你走。啊，我请你走呀。什么？来。干嘛了？你什么时候给我？我再警告你一次。我再警告你一次。啊，我告诉你直接抓还是我抓？别动！别动他！别动你别动啊！你他他动我这了啊！懂什么干嘛？干嘛？别堵别堵他！别堵他！啊！堵他！别堵我这了啊！这 你了！你啊！好，别动，都听你指挥。走，走，走。走。下来了好了好了好了，检查检查。检查好了。 好了好了，好了，我有毛病的，好了，没毛病，我来了呀，你要检他呀，好了，好了，不用烦了，不用烦了，听懂应了，哎呀好了，好了，我就住在楼上的，现在他们楼上是吧？哎，好了，警察告诉你，哎可以的，听懂吗？听懂了没有？我啊，就是嘛啊，明白。 哎呀，我我我警察的，呀，来，我警察的，呀，好了，我进我进公园，好了，哎呀，我激动啊，好了，哎呀，好呀，我激动啊，哎呀，我手有毛病的，哎呦，你干嘛呢？哎呦，侬个男伢激动啥的？都是个新司机是吧？啊，都是个新司机。走。 是，行。好。哎，什么姿势啊？ 三十，对呀，是吧？让那个三，你一年让你赚七百了，还是了？一年让你赚七百了，那咋？那三十三十了？三十，三十，有保质，有保量。他七百啊？他七百咋了？ 走了走了走了，没事了没事了。啊，再一个。哎。